Përshëndetje miqtë e nderuar të Tirana Last Mile. Jemi këtu në një ditë të shkëlqyer sot, jo vetëm për sa i përket stafit të Tirana Last Mile, por gjithashtu edhe për pjesëtarët e tjerë të ekipit. Një nga të cilët është edhe Wilsoni sot që na ka vënë në dispozicion garazhin e tij. Për më tepër se sa me pasion apo se sa mendon ai që mund të mund të përçohet kjo lloj teknologjie, mund të mund të flasi vetë për iniciativat e veta. Wilson na fol pak për iniciativat e tua. Përshëndetje. E para njëherë po bëj një përmbledhje ose një prezantim të shkurtër të ditës së sotme, sepse ne e kemi nisur rreth orës 9 pozicionimin dhe të gjithë protokollin e sigurisë së fillimit të punës në një makinë elektrike. Siç e shihni vetë makina elektrike është zbërthyer në masën diku te 35 për qind ajo që normalisht ka punë akoma ka akoma punë për të bërë megjithatë jemi në një rrugë të mbarë është një maket i cili i dhurohet nga Swiss Contact Shkollës Industriale Vlorë, së bashku me trajnimin profesional që do të na bëhet ne lektorëve të shkollës edhe stafit pedagogjik do ta quaj, bashkë me nxënësat të cilët janë interesuar për të marrë këtë lloj trajnimi. Mirë, me që duhet të ndërpres pak përsa i përket trajnimit se dje më rastisi që të merrja pjesë në një nga ato trajnimet që po zhvilloni sepse edhe Klodi ishte pjesë aty dhe po shikoja. Çfarë mund të na thuash për ambientet e shkollës ose për klasën, domethënë në pikëpamjen në raport me gjithë sistemin automobilizmi në Shqipëri, çfarë çfarë po ndodh te ajo klasë me një fjalë? Kush është vizioni si themi? Unë vetë personalisht jam pro gjërave të reja, aq më tepër që janë gjëra të reja që bëhen dhe me një saktësi mendoj deri diku absolute. Normalisht çdo punë ka ato mangësitë e veta, por këtu po shikoj që çdo gjë është bërë perfekt. Këtu do të qëndroj pak gjithmonë duke kapur gjërat me radhë, falenderoj sinqerisht në radhë të parë Swiss Kontaktin i cili së bashku me këmbënguljen e drejtorit të shkollës industriale Pavarësia Vlorë zotin Gentian Boçi i cili ka qenë pishtari i parë që ka bërë të mundur afrimin e këtyre projekteve dhe e falenderojmë është është absolut ndoshta ka kontestime nga nga shumë njerëz por ai di të bëjë më të mirën ose të paktën Ka vizion për të ardhmen. Ky vizion është transmetuar edhe tek pjesa tjetër e stafit. Falenderoj gjithë grupin të cilët jemi në në këtë trajnim tre javor. Falenderoj gjithashtu zotin Dirk i cili ka qenë i mrekullueshëm në informacionet që na ka shpërndarë në të gjitha mënyrat e mundshme, pasi kemi nderin dhe mundësin Të jemi të parët që bëjmë një trajnim të ndaj makinave elektrike në një laborator të certifikuar dhe laborator me plot fjalën perfekt. Okay. Përveç se kësaj, falenderoj gjithë stafin e Swiss Kontaktit të cilët kanë qëndruar në koherencë me Mbarëvajtjen e këtyre trajnimeve dhe falënderimi që bëj personalisht për përkthyesin i cili ka qenë përveç se një përkthyes po edhe një teknik i aftë na ka shpjeguar në mënyrë më të mirë pjesën e teknikës. Po, është e vërtetë, dje dje dje Bledi, Bledi është djalë për së mbari. Gjatë trajnimit dje vure re një atmosferë shumë të ngrohtë, sepse kishte shumë njerëz që të cilët merrnin pjesë aktive dhe kishin dëshirë që të angazhoheshin në këtë iniciativë për sa i përket një pjesë shumë të rëndësishme. Dua të theksoj që pjesa që ju po bëni është një nga pjesët më të rëndësishme dhe është pjesa që normalisht asnjeri nuk e vlerëson në të vërtetë, sepse të gjithë vlerësojnë që të blejnë një makinë elektrike, të gjithë duan një një kullë që ta karikojnë diku, por në fakt ajo që është e rëndësishme është si do t'i shërbehet këtyre makinave elektrike. Sot vumë re ku ju morët pjesë për çmontimin komplet të baterisë nga makina, për shkëputjen po. e tensionit dhe këto, mund të thoni çik për rregullat e sigurisë që duhen ndjekur apo për, për procedurat, dhe po. cilat janë këto që do të trajnohen nxënësit? Po pikërisht me radhë tematikat që ti sapo përmende, në radhë parë ne kemi ndjekur automatikisht protokollin ekzakt të sigurisë, për çmontimin e një baterie nga një makinë elektrike. Po, sepse makina elektrike ka tension të lartë. Hap mbas hapi. Patëm nderin që të çmontonim këtë makinë baterinë nga kjo makinë elektrike, që ishte aksidentuar faktikisht, por ne dhe pse bateria ishte jashtë funksionit mbas aksidentit, Ne i ndoqim hapat, s'kishte energji, ose nuk transmetonte, ne i ndoqim hapat rigorozisht për të treguar ose për të demonstruar si punohet në një makinë elektrike. Për sa i përket pjesës së makinave elektrike, unë do të jap një mesazh shumë të qartë, një mesazh shumë të sinqertë, janë shumë të sigurta, janë shumë ekonomike, ekonomike janë të frikshme një herë sa që kushdo që kushdo që e provon normalisht e ndien normalisht tek xhepi në radhë të parë, por edhe tek pjesa e servisit, sepse nuk është vetëm karburanti kosto te makina, është dhe servisi. Po të fillosh më tej akoma janë dhe taksat janë zero, taksat vjetore, po, impakti në mjedis është zero etj etj. Pjesa tjetër që doja të kapja pak është pjesa komerciale. Normalisht Më bëhet mirë që akulli i përdorimit të makinave elektrike në Shqipëri është thyer. Shpresoj që dhe në Vlorë të jemi të parë që ta thyejmë këtë akull. Për mekanikët nuk është gjë e mirë sepse ato s'para prishen si. Për mekanikët kjo është një gjë e mirë, pasi ah, okay. unë mendoj që pjesa po. komerciale dhe pjesa e servisit është që normalisht ne është një uragan që nuk mund ta ndalojmë ne, është teknologjia avancon dhe po zhvillohet në në në mënyrë të frikshme. Ne do të ju po përgatiteni, me sa shoh këtu me një fjalë, po përgatiteni për tranzicionin nga qartë, nga elektroaut mekanik në mekatronik, po qartë, po po e bëni këtë përgatitje. Un doja të bëja një thirrje gjithë mekanikëve, gjithë kolegëve normalisht që të jenë sa më të hapur dhe të kërkojnë sa më shumë informacione dhe të fillojnë të fillojnë të fillojnë të të bëjnë trajnimet në lidhje me makinat hibride në radhë parë elektrike edhe çfarë do të sjellë teknologjia. Faktikisht ishte fat për ne që jemi të parë që po e, e kapim këtë gjë, megjithatë uroj që fati tjetër të trokasi për këdo tjetër. Po, nuk është çështje fati sepse un mendoj që mbase ju mendoni që është çështje fati, po mendoj që se për nga koha e gjatë që kam ndjekur Swiss Kontaktin dhe nga tentativa e tyre për ta realizuar gjithë këtë projekt, ju keni qenë nga fillimi aty edhe un mbaj mend që në fillim që Ke të gjitha trajnimet dhe të gjitha biles ka pasur dhe kolegë tjerë të cilët edhe na nënqeshnin me fjalë nga ideja, por nuk mund ta thuaj se është çështje fati sepse ne kemi ardhur herë tjetër ke servisi juaj dhe e kemi parë nivelin e përgatitjes dhe megjithatë faleminderit për modestinë, jeni modest mund të them. Faleminderit juve, falenderoj gjithë stafin e Saytaxi, Nissanit në përgjithësi, makinave elektrike dhe gjithë pjesa tjetër e padukshme që operon për mbarëvajtjen e kësaj logjistike. Faleminderit. Okej, okay, faleminderit dhe shihemi në të ardhmen pra. Do të shihemi gjithmonë gjithë të mirat. Bravo, bravo.